jestem studentem, a od, jakichś kilku lat w wolnym czasie dogadałem e, się z Mozillą i trochę pomagam polskiej społeczności tłumaczyć produkty Mozilli i Groma. Przy okazji więcej jest na temat samego systemu Firefox OS, więc przejdźmy dalej. E, prezentacja jest już dość późno, więc postaram się szybko odpowiedzieć na te kilka pytań. Nie będę ich czytał, każdy widzi. Ale się wziął Firefox? Firefox został napisany, stworzony przez Mozilla. E, jest to globalna społeczność. Właściwie posiada swoich deweloperów na całym świecie. Od 15 lat tworzą takie fajne rzeczy jak e, Firefox, przeglądarka desktopowa, e, narzędzie do śledzenia błędów Mozilla, wiele innych, które tutaj nie wspomniałem. E, Mozilla promuje otwarte standardy i innowacyjność e, w technologii sieciowych, tak jak wspomniałem w slajdzie. E, I to jest nawet, nawet wymienione w przeglądarce Firefox. Jeżeli będziecie sobie w informacje o E, Znajdziecie tam dokładnie tą samą informację, że stara się zapewnić, aby internet był e, otwarty, publiczny i dostępny dla wszystkich. E, dwa ostatnie punkty są właściwie taką ideologiczną bazą dla powstania systemu Firebox 4S. Ale dlaczego jako deweloper ktoś mógłby się zainteresować tą platformą? Pytanie, badane dość. Odpowiedź y, moja jest też dość prosta, chociaż można by wynajdywać wiele różnych y, przyczyn, ale tak jest chyba najlepszy mistrz albo Firefox. Szukaj statystyk z y, ostatnich 4 lat, 5 Firefox kiedyś był powyżej 90% wiedzieć, bombów w Polsce. 5% internautów używała e, Firefoxa. Obecnie traci trochę na rzecz Chroma, e, ale nadal utrzymuje się powyżej 45%. Więc rozpoznawany jest jako podstawa na, e, na dalszy rozwój w postaci systemu operacyjnego jest dość lukratywny no tak naprawdę jest Firefox OS. Jest system operacyjny. Jest systemem mobilnym, e, zbudowanym w uproszczeniu z trzech, e, z trzech warstw. Pierwsza warstwa taka dla użytkownika to jest Gaia, czyli to wszystko co widzimy przesuwając palcem po ekranie, aplikacje, jakieś modotryski. E, Gaia udostępnia deweloperom biblioteki JavaScriptowe, i ogólnie wszystko to, z czego można korzystać tworząc aplikację. E, poniżej jest Gecko. Podobnie jak e, w wersji desktopowej jest to silnik e, tak środowisko uruchomieniowe dla aplikacji, które nam udostępnia Web API. Web API to jest zestaw API, dzięki którym możemy korzystać z dość nietypowych funkcji E, które w przeglądarce desktopowej niekoniecznie są możliwe, ale o tym wspomnę jeszcze później. E, na samym spodzie w styku ze sprzętem jest GONG. E, jest to odpowiednio przygotowany Linux ze sterownikami dostarczonymi przez producentów sprzętu, tak żeby wszystko po prostu pięknie działało, żeby te wyższe warstwy działały. Jakie technologie? Tak jak mówiłem wcześniej, technologie sieciowe. E, mamy do HTML5, a co do tym idzie TSL, JavaScript. I właściwie poza tym Mozilla postarała się o to, żeby nie było potrzebne nic więcej, e, udostępniając web API. Web API po raz kolejny wspomina, że o tym jeszcze będzie później bardziej szczegółowo. co wolno Kowalskiemu e, w kontekście inżyniera Kowalskiego, który pisze aplikacje. Przede wszystkim to zależy, jak chcemy tę naszą aplikację rozprowadzać. Jeżeli ma być to aplikacja spakowana, którą e, wszelkie źródła wyślemy do sklepu Mozilla, do Firefox Marketplace, e, wolno będzie nam trochę więcej. Trochę więcej jest możliwości możliwości telefonu skorzystać. Jeżeli to będzie aplikacja hostowana, czyli trzymana na jakimś tam naszym serwerze albo na przykład GitHubie, e, nie możemy skorzystać z kilku funkcji, o których wspomnę później. Ok. Mm, manifest to jest jedyne, czego potrzebujemy, żeby przekształcić naszą aplikację, która na przykład już teraz działa w Firefoxie y, na laptopie desktopowym, e, przekształcić w aplikację, którą można zainstalować na telefonie z Firefox OS. Jest to plik z rozszerzeniem web app, które jest e, typowe dla Firefox OS-a. Napisane w formacie JSON, oczywiście y, nie za bardzo widać co tam jest napisane. E, najważniejsze to podać nazwę aplikacji i krótką, e, krótki opis, co ta aplikacja robi, dlaczego e, została stworzona. To, jest podstawa. Jeżeli chcemy upublicznić jako aplikację spakowaną, to wtedy trzeba podać więcej, między innymi ścieżkę uruchomienia, ikonę, kto to zrobił, i jeszcze właśnie e, uprawnienia, z których chcemy korzystać. Ale to, to, to są właśnie uprawnienia. E, to, co nam wolno, dzieje się na trzy kategorie, z czego pierwsze certyfikowane to jest tak naprawdę to, czego nam nie wolno jako deweloperom. E, bo z certyfikowanych korzysta tylko Mozilla. To są napisane przez nich aplikacje, E, podpisane przez nich i na przykład wysyłanie SMS-a czy dzwonienie no, nie jest dostępne e, dla, dla każdego dewelopera od strony A. E, aplikacje uprzywilejowane mogą korzystać z Contact API, Browser, Device Storage i TCP SOC. Uprzywilejowane to, przypomnę tylko, e, te, które zostały wysłane do sklepu Marketplace. E, wszystkie, czyli właściwie te hostowane e, i wszystkie wyżej, mogą korzystać z migracji całej tej listy i z czegoś, co się nazywa Web Activities. To jest na samym końcu. To jest bardzo ważne. Dlaczego? Za moment. Aha, żeby skorzystać z uprawnień jakichkolwiek, musimy w manifestie, czyli w y, takim pliku rozproszeniowym naszej aplikacji y, napisać, że chcemy korzystać z danego uprawnienia, y, jak się nazywa to uprawnienie, czyli w tym przypadku ARMS. i dlaczego chcemy skorzystać. Jeżeli nasza aplikacja będzie używana, to użytkownikowi wyświetli się informacja, że E, chcemy skorzystać, ponieważ nasza aplikacja e, będzie wysyłać e, przypomnienia. Web Activities to jest taki sposób na obejście tego, co powiedziałem przed chwilą o, o uprawnieniach certyfikowanych. Dzięki temu możemy korzystać z tego. Web Activities są Mm, taką klasą, e, zestawem klas, nie wiem jak to dobrze określić, e, o, opisanym przez Mobile. Możemy też pisać własne, ale e, co jest najważniejsze, dzięki nim możemy poprosić inną aplikację, najczęściej systemową, żeby wykonała jakieś zadanie, na przykład właśnie wysłanie SMS-a albo wykonanie telefonu i e, nasza aplikacja po wykonaniu tej czynności dostanie jej wynik. E, można zdefiniować też własne, na przykład mm, po zrobieniu zdjęcia e, wysyłamy to zdjęcie do naszej czynności, która dodaje mu ramkę i zwraca jej zdjęcie z ramką. Przykładów można mnożyć, ale nie dzisiaj. Przykład, wykonanie zdjęcia e, przez Activity e, Mozilla, Moz Activity. E, trzeba polepszyć oczywiście nazwę, czyli plik i co chcemy zrobić. Czyli podaję tych danych jest to obraz. Chcemy wybrać obraz. Jeżeli uda się wykonać to, to zadanie, zostanie nam zwrócony obrazek przez, przez i możemy wyrzucić na konsolę, że udało się pobrać, jest wszystko ok. Jeżeli nie, no to niestety jest błąd. To jest typowy JavaScript, jeżeli nikt nie widział, to przykro mi, ale e, nie będę tego tłumaczył dzisiaj. E, no dobra, myśleliśmy już aplikację, tylko nie wiem, w czym to napisać. Prawda? Nie wszyscy używają notatnika, na przykład fajne narzędzie, ale trochę mało użyteczne do bardziej skomplikowanych aplikacji. Więc ja polecam przeglądarkę Firefox. E, po pierwsze, Firefox OS e, symulator. Można odpalić taką, taką wtyczkę do Firefoxa, która pokazuje właściwie ekran e, telefonu symuluje całe, całe działanie telefonu z Firefoxem w przeglądarce w osobnym oknie. Możemy tam testować aplikacje, właściwie wszystko e, symulować tak jakby to było na realnym urządzeniu. Czyli możemy wykonywać połączenia, ale no, nie o to e, chodzi. Page Inspector. Wszelkie narzędzia dostępne już w przeglądarce, e, służące do tworzenia stron internetowych, Y, które są dostępne na kilku wersji i co się pojawiło w poprzedniej wersji Firefoxa w nocnym wydaniu, przepraszam, jest to Firefox App Manager, y, pozwalający bardzo łatwo sparować na nasz telefon z Firefoxem, y, z telefonem, z laptopem albo z komputerem. Dzięki czemu, mając odpaloną przeglądarkę Firefox, i telefon na biurku. Możemy podłączyć ten telefon y, do przeglądarki w Numarze bezpośrednio i za pomocą y, wtyczki Firefox App Manager zarządzać aplikacjami, czyli instalować nowe aplikacje, y, debugować na żywo to, co się dzieje na telefonie. Wszystko dzieje się na naszym desktopie. Tak wygląda edytowanie przeglądarce na dość słabym przykładzie strony portalu. E, jest dość przyjazne, na pewno bardziej wygodne niż e, Vim albo Notatnik. Poza tym... <laughs> Okej, okay. E, jest też taki jak responsive design, dzięki czemu po kliknięciu jakiegoś elementu na stronie możemy sprawdzić, co się dzieje, co w tym momencie wysyła nasza aplikacja e, i jak to wszystko działa, czy działa dobrze. Dobry e, To jest strona, podstrona e, sklepu z aplikacjami, gdzie możemy się dowiedzieć, w jaki sposób zaprojektować aplikację, w jaki sposób ją napisać, jakie narzędzie używać. Mniej więcej to, to co ja podałem teraz tylko oczywiście bardziej szczegółowo. Um, jest tam bardzo dużo poradników, nawet skrytowe aplikacje takie dość prostsze, e, pokazujące jak można używać Web API. E, no i ostatecznie jak opublicznić e, naszą aplikację w sklepie Firefox. Sklep Firefox, o tym mowa, posiada wiele kategorii, możemy sobie wymyślić taką aplikację. Chcemy oczywiście. Co e, jeszcze ważniejszego? Na dzień dzisiejszy po premierze, która była 11 e, lipca tego roku, czyli no niecałe 3 miesiące temu, e, w sklepie Marketplace znajduje się około 1900 aplikacji. No, można powiedzieć, że to jest mało, można powiedzieć, że to jest dużo jak na Mozilla, która ma zasięg globalny, jest to raczej mało. E, jak na system otwartoźródłowy, e, który jest budowany głównie przez społeczność, ja sądzę, że to jest dużo. Poza tym jest dostępnych bardzo dużo ciekawych aplikacji, e, ale jako dewelopera mnie bardziej pociąga to, że jeszcze skoro jest 2000 aplikacji niemalże, E, można wymyślić coś, czego jeszcze ludzie nie wymyślili, upublicznić i w przyszłości jakoś to zmonetyzować. A o to chyba chodzi, prawda? Skoro jest 2000, to trochę mniej niż na przykład w sklepie App Store jest większe szanse na przebicie. ile jest użytkowników? Użytkowników systemu? Tak. Ile do tej pory sprzedano nie ma Nie ma statystyk? E, wiem, że pod koniec lipca były problemy z zamówieniami w Team Mobile, e, bo Mozilla zamawiała dodatkowy sprzęt w e, A są już jakieś telefony, które można kupić i są sklepem obsoletne? Znaczy ZTE jest, ale nie wiem, jeszcze się pojawić w tym, ale nie widziałem jeszcze. No bo to pewnie jest chwilowej. No jest. E, Alcatel jest w T-Mobile, ale z nie wiem teraz z dostępnością. Na początku po premierze nie było go. Został wyprzedany. Nie było go w magazynach centralnych w Warszawie nawet. Mhm. Więc kilka na pewno jest w Polsce. E, niedługo ma się pojawić Xbox. Kolejna odsłona. Pierwszy był dedykowany dla deweloperów, właśnie dla tych tworzących system i testujących. A teraz ma być kolejna wersja Geekphone Peak Plus bodajże, e, który już będzie trochę bardziej dopakowany konkurencją dla takiej średniej jakości androidowych. No to jest ich telefon? W e, to jest... Mozilla czy oni tam... Nie, Mozilla jest sam system. Ale sami z siebie nie mają telefonu. Nie, oni, oni robią Rebrand to jest e, tak. firma produkująca sztuczkę. Bo się bawiłem tam bardzo to pole, to chodziło. No, chodziło to pole, ludzie narzekają, ludzie znajdują błędy, e, od, odzew od społeczności jest, także widać coś się dzieje cały czas. Jeżeli chcecie więcej informacji, yy, może słabo widać, na stronie developermozilla.com, yy, e, przepraszam, org. E, na stronie hacksmozilla.org na blogu. E, bardzo, bardzo dużo ciekawych przykładów wykorzystania web API w jakiejś aplikacji. I ostatni punkt Building Firefox OS e, też pokazuje jak od początku zbudować naszą aplikację, zaprojektować, zbudować i opublikować. To chyba było na tyle dzisiaj. Trudno pytanie. <laughs> Czy, czy jest ten system przewidziany tylko na telefony, czy jakieś w przyszłości na inne? System jest otwarty. Yy, Ale tak w zamierzeniach twórców no, Urządzenia mobilne ma być. Urządzenia mobilne, taki jest target. System jest budowany na Linuxie i każdy, kto dostarczy swoje sterowniki i uruchomi tego Linuxa, może wypuścić urządzenie. Mozilla nie licencjonuje w żaden sposób. E, po prostu dają system, mogę sobie zbudować nawet na laptopie, bo są też tacy ludzie, którzy na maszynach wirtualnych uruchamiają Firefox OS. E, żaden problem. Podobno było spotkanie e, jego Foxconn z Mozilla, jakoś chyba w sierpniu. I tablety przedstawił. A tak, przedstawił projekt z tabletą, tak była informacja na portalu. Nawet. No, świetnie. Jeszcze jakieś pytania? Do marketplace można dowolną aplikację wrzucić, czy jakaś weryfikacja jest, jeżeli jest to na, na jakim poziomie, yy, tak? Można zgłosić dowolną aplikację. Można zgłosić dowolną. Ale wiadomo, no, jeżeli udostępniają dodatkowe API, mhm. Yy, na przykład żebyś nie wysyłał spamowych SMS-ów, no to muszą w jakiś sposób e, sprawdzić, co robi ta aplikacja, czy nie wpływa jakoś e, negatywnie na, na użytkownika, czy jest zgodna po prostu z filozofią. Czyli przyjęli tą, to samą zasadę, co jest w e, sklepie Tak tak w każdym sklepie z aplikacjami, tak sądzę. Znaczy jak w Google Market chyba tak niektóre nie ma. Niektóre są trochę bardziej restrykcyjne, niektóre nie. Tutaj nie wiem jak to działa, nie pracuję tam, ale wiem, że trzeba przejść proces. Niektórzy, znam ludzi, którzy tam już wysłali aplikację. E, jeden czekał niecały tydzień, drugi czekał trzy tygodnie. Także jeszcze proces e, pomiędzy wysłaniem a opublikowaniem jest e, długi. Czy zdarzył się ktoś, komu rzucono? Jeszcze nie na tą Możliwe, że tak ale o tym się raczej głośno nie mówi. się nie chwali, że dorzuconego aplikacji. Znaczy, jeżeli aplikacja wysypie z no to chyba będzie odrzucona. aplikacja... Mój telefon telefonie działa. Nie nagrała. Trzeba złe rzeczy w systemie. Bo cokolwiek robi, e, jest ograniczony do dwóch e, kolorów. E, wszystko, co chce od systemu, to jest przez Web Activities. E, od tych bardziej newralgicznych części systemu. I jeżeli e, aplikacje te właśnie certyfikowane wyrzucą jakiś błąd, to jest błąd systemu. Ale aplikacja jako taka, która e, napisana, żeby szkodzić, no w żaden sposób nie zaszkodzi. Poręczysz za to? E, tak. Okej. Okay. <laughs> Jeżeli zaszkodzi, to zmieni użytkownika, który daje jej za duże uprawnienia. Na przykład nie może zawiesić, nie wiem, czy że pani na nieskończoną i ciężko będzie już ten proces wywłaszczyć. Pewnie coś takiego pytanie. No właśnie. W <laughs> jaki sposób działa dokładnie Gecko e, na Firefox OS? No, potrafi się przyciąć. Sądzę, że jest to podobne jak na, na, e, na sklepie, czyli Czyli się przytnie. Jeśli stosowanie od sprzętu, jeżeli mamy dobry sprzęt, no, ale dlatego mamy super, nie ma tak, tak. dobrych no, Start był kiepski. ale ten system jest właśnie kierowany na rynek taki dość raczkujący dla użytkowników, którzy pierwszy raz albo korzystają ze smartfonów albo w ogóle z internetu w telefonie. Dziękuję, do widzenia. Przepraszam, mogę wrócić. Więc jeżeli użytkownik mało wymaga, to to jest dla niego system. Tyle Czyli aplikacja sama będzie tylko przez API przygotowane przez Mozilla. Nie, nie używamy jakichś tam języka. Używamy JavaScriptu. JavaScript. Właśnie o to chodzi, że nie sięgasz do warstwy Gecko, tylko z API no, i JavaScriptowej. No, no. JavaScriptowej. Można korzystać na przykład z bibliotek typu Node.js, gdzie nasza aplikacja tak naprawdę wysyła wszystko na serwer. E, tam dzieją się magiczne mhm. rzeczy i później sobie pobiera jakieś wyniki. A nie to trzeba w większej wydajności, nie wiem, kodu coś nie da rady. nie żeby najszybszy nie jest. A czasami nie, nie, nie, ja chciałbym, a przeglądarkę tym już niekoniecznie, ale jakiejś by coś w tym stylu. Podejrzewam, że może będzie pewnym trochę przecinać, jeżeli bym chciał jakieś obliczenia robić. To zależy od sprzętu. Znaczy nie, nie chodzi o to, czy, czy system jakby pozwoli mi na to, żebym sobie rzucił jakąś binarkę. Żebym no, wykonał już kod maszynowy i dzięki temu trochę szybciej rzeczy zrobił. E, system nie udostępnia takiej możliwości niestety. Wrzucasz mhm. tylko kod, no, który jest HTML5, tak? Wszystko, co jest, co jest w standardzie. E, wszystko, co nie jest CSS-em, JavaScriptem, po prostu nie będzie wykonane. Chociaż nie siedzę w systemie, nie wiem, może coś tam wykonać. Jeszcze jakieś pytania? To ty dajesz pytanie do publiczności. Yeah. <laughs>